y este es el Cristo que yo predico. Iglesia Pentecostal la cosecha en la ciudad de Choca, Perú. Reprende a los demás y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré. le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y poderoso es mi Señor, poderoso es mi Señor, poderoso es el Señor, aleluya. Él viene, Él viene, poderoso es el Señor. Él viene, Él viene, poderoso es el Señor y poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Y Él sana, Él salva, poderoso es el Señor. Él sana, Él salva, poderoso es el Señor. Y poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Y Él viene, Él viene, Él viene. Él viene. Y poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él sana, Él salva. Él, él salva, poderoso es el Señor y poderoso es el Señor, poderoso es el Señor es Señor, es Señor, un buscaré.